Bugün Suliye köyündeyiz. Ve yolda gezerken eski Moğollara ait bir kalıntı bulduk. 30 Ocak 2016. Suliye köyünde sıradan bir gün. Lakin görünen o ki eski Moğollar burayı kendilerine mesken tutmuş. Gördüğünüz üzere evet bir eski Moğol gördük şu anda. Hello eski Moğol, O bayağı eski bu. <laughs> ne yaptın başkan? İyi. Oo Türkçe bilen eski mi o? Ne kadar eskisin? Çok. Çok eski. Çocukluğuma döndüm artık. Bu evi yeni mi yaptınız? Kaç kişilik ailesiniz siz? Dört. Bir içeriği gösterebilir miyiz? Evet. İçerisinin ne kadar geniş olduğunu size içeri girerek göstermek istiyorum. Evet. Şu anda evin içindeyiz. Evet. Şöyle kamera yön değiştiremiyor. Evet. Kaç kişi yaşıyor bu evde? Dört. Dört kişi yaşıyor. Dört kişi yaşıyorlarmış. Nerede ötekiler? Ötekiler avlamaya çıktı. Bayağı iyi konuşuyorsunuz. Avlamaya çıkmışlar. Oo. Evet. Peki kaç kişi alabiliyor burası? Dört kişi yaşıyorsunuz ama dört kişilik mi? Evet. Beş olduğu görüldü mü hiç? Bazı. Yalan söylüyorsun. Demin ben buradaydım sayın seyirciler ve kesinlikle öyle bir şey yoktu. Yalan söylüyor. Evet. tamam. Bakalım dört kişi çıkacak. <laughs> Bir. İki. Üç. Dört. Yok artık. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. kaldı son kişi. Ah son değilmiş. 11. 12. İnanılmaz bir şey. Ve başka da yok galiba. Bir tane daha var. 16. 17. Bana başka da yoktur. Bu kadar. Bu kadar ki anca sırdık.